Bir ორი შეხვედრა იყო და შესაბამისად ჩვენ შევთანხმდით 24 შვიდი სამუშაო რეჟიმზე 24 საათიან რეჟიმში შვიდი დღის განმავლობაში მუდმივ კონტაქტზე მუდმივ კონსულტაციაზე და მუდმივად ერთობლივად საქმიანობაზე რამოდენიმე ის ღონისძიება გავიარეთ რაც ახლა ამ კვირაში სასწრაფოდ არის გასავლელი და სულ ეს იყო ამის შემდეგ პირველი არის რა თქმა უნდა უკვე სამინისტროებში მისვლა ოშაბაც მეც ასევე ვაპირებ მასთან ერთად მივიდე სამინისტროში გავეცნო კოლექტივ გივს და შემდეგ უკვე დავისყოთ ყოველდღიური მუშაობა დიახ 24/7 რეჟიმში. პრემიერს აქვს ჩვენგან მოლოდინი ინიციატივების, რეფორმების და რაღაც კონკრეტული კონტურები შეიძლება ითქვას მინიშნებები, ჩვენ უკვე გვაქვს იდეები გვაქვს